Kad ja gledam, na primjer, moram samo hodati po kafanama e, gdje vidim da roditelji djeci daju jednostavno ovako telefon u ruke da bi bili, da bi šutjeli. To po mom mišljenju je nešto za policiju medijske pismenosti. Ne, e, šalim se. E, to je zapravo nešto E, gdje vidimo da e, mi moramo nešto mijenjati u svojim navikama, da moramo nešto mijenjati e, u svojoj kulturi. Mi moramo početi i od roditelja i od nastavnika, mi moramo početi zapravo od cijelog društva. Mislim, medijska pismenost je tema koja se samo da na neki način savladati ukoliko svi idemo u, u istom pravcu i svako radi zapravo ono svoj dio. Tu su državne institucije, kontrolne institucije koje moraju e, uraditi ono što treba, najme kontrolirati da se štetne e, štetni sadržaji ne pojavljuju ni na društvenim mrežama, niti u medijima. Tu moramo imati e, škole, obrazovni sistem. I tu moramo isto imati same nastavnike e, koji su spremni ne samo naučiti nešto novo, nego isto e, predavati kritičko razmišljanje mislim, u svim predmetima više manje.